やったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったぞやったぞやったぞ決勝決勝決勝決勝進出ださあ高橋色物マイクが続いているがリング上には石森大志だ石森大志が忍び寄っている 長い距離を取った明日の優勝決定戦対峙する両雄リングの上で最短距離石森大志高橋宏夢の脳天を打ち抜いたそれを受けて高橋宏夢この喜びの表情獲物が目の前に現れたそんな気絶の表情は高橋宏夢 今石森泰治はゆっくりとリングを後にしようとしますいやいいやなんかさ変な空気になっちゃったねとりあえずやっとくかおら応援しろおら 石森俺を楽しませてくれるんだろうな明日後楽園ホールに来るお客さんそして中継を見てる方々にちゃんと用意してるんだろうな面白いことを誰でもいいさ楽しませてくれるんだったら 誰だっていいさ明日優勝するのはこの俺だだからさ明日も明日も明日ももっともっともっともっともっともっともっとみんなで